Sayın öğretmenler. Hiçbir zaman. Düşüncelerinizden çıkmasın ki. Cumhuriyet. Sizden. Fikri hür. Vicdanı hür. İrfanı hür. Nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.